如果设计系为咗生活更加舒适，咁园景设计就系为咗可以更加享受室外嘅时光。尤其系好似而家武汉肺炎疫情咁，stay home 嘅时间咁长，有一个可以避开人群、置成一角嘅地方就好重要啦。大家好，我系 Leo，今集想同大家分享下园景设计嘅工作流程。无论你嘅花园大定细，定抑或得个露台，其实都冇乜所谓。 最紧要就系合适，今次就用呢个前院嚟做例子啊。园景设计嘅第一项就系你要知道自己想点，譬如要一个咩风格啊，系走日本风定英伦风呢？想种花多啲定系种菜呢？想享受日光浴定系鸳鸯戏水啊？又或者系咪有小朋友，所以想要啲草地俾佢哋玩下咁呢？当决定咗大方向，就可以行下一步，就系你要知道自己嘅方位。 即刻攞个罗庚出嚟度一度先。点解以前啲人咁中意坐北向南？因为如果向南，即系话你拥有最多日照嘅时间，可以种嘅嘢就好多选择。咁如果向北，系咪冇乜嘢可以种啊？其实就算边一个方位，只要有三个钟以上嘅日照，都有好多嘢可以种到。知道咗方位之后。 就可以根據你花園本身嘅 setting 做一個 infantry 同 analysis，畫一幅簡單嘅平面圖，將所有會影響你設計嘅事項寫低，好似地形傾斜度、遮蔽物、植物、行人路、窗門同埋門口嗰啲位置，因為佢哋都會影響住你設計嘅成果。其實有好多時間，對於一啲唔明顯嘅 items，我哋都唔會留意，令到我哋之後嘅設計步驟有機會忽略咗一啲問題。 就例如睇唔到嘅風向啦，成日都話冬天食西北風。喺園景設計角度，我哋就會揾啲嘢嚟擋住啲風，控制翻個 microclimate，令到成個花園可以暖啲。所以 infantry 就係列表，analysis 就係分析列表入边嘅 items 應該點樣去處理。 做完 analysis 之後，就根據寫低咗嘅視看，循住可持續發展呢個理念，就可以盡情去發揮自己嘅創意，去滿足自己需求啦。想要日系，想要禪意，就根據嗰種花園嘅元素慢慢砌。如果你想 fusion 都冇問題啊，都係維持住一個宗旨。最緊要就係你自己中意同埋方便你自己。有啲嘢唔適合就無謂勉強啦。今次就講住咁多先。